Rapaces e rapazas, imos ver como se escanea un documento coa aplicación Office Lens. En primeiro lugar, abrimos a aplicación unha vez que a teñamos instalada no móvil e cando abrimos a aplicación o que imos ver, o que se abre é a cámara, a cámara do móvil, diante do documento. Podémola situar así nesta posición de frente. Tamén poderíamos xirar a pantalla eh, escanear así, pero podemoslo facer perfectamente como vos digo, así, situando o móvil de frente e incluso sae ben tamén podemoslo poñer así xusto en vertical ou incluso inclinar un pouco que tamén vais a ir perfectamente. Eh, vai aparecer este rectángulo vermello que é o que vai recortar a imaxe que queremos escanear e intentase adaptar o documento que temos. Unha vez que esteamos así, cando esteamos conformes, damoslle o botón branco de capturar. Ainda que se nos vaya un pouco ao principio non pasa nada porque logo podemos arranxar. Damos o botón de baixo e capturamos o formato de documentos. Unha vez que temos eh, ese, esa imaxe capturada, vedes que hai unha serie de, de ese rectángulo branco que son uns tiradores que co dedo podemos arrastrar e axustar ao documento que, que, que queremos capturar podemos movelo, se queremos facer a captura máis grande e máis pequena, e cando esteamos conformes, damos abaixo a confirmar. Es que lle damos a confirmar, xa temos o documento escaneado, temos abaixo unha serie de menús, agregar, por se queremos engadir máis documentos, uns filtros, recortar, etc. máis. Se estamos xa conformes, damos o botón vermello de abaixo que pon listo, e xa está o documento en principio preparado para guardar. Agora pídenos que lle deamos un título, podemos deixar o que ven por defecto ou cambiar aquí arriba o título, e vou poñer, por exemplo, o título lámina 1. Eh, pero podes deixar o título por defecto. Despois abaixo guardar en, podemos guardar en galería ou PDF, e logo abaixo hai outra serie de opcións. Se seleccionamos galería, guardaría como JPG, podemos guardar tamén en formato PDF, eu prefiro que guardedes neste segundo formato en formato PDF, pero váleme outro exactamente igual. Unha vez que esteades conformes, dades de agardar e aparece xa en mis archivos o voso, o vosa lámina escaneada, xa tedes aí lista guardada no móvil e lista para compartir, dando nos tres puntiños que aparecen xusto debaixo do, do, da imaxe, se dades nos tres puntiños vos aparece abaixo este menú de compartir, eliminar e di onde está almacenado, almacenamento del teléfono, documentos, office lens neste caso. llegáis a compartir, os aparecerán una serie de opciones para guardar en Drive, no correo, etcétera, etcétera. Y con esto quedaría lista la eh, a forma de escanear un documento con Office Lens.